lu sumpah kau pengen kita sumpah kau ngapain di sumpah kau nggak nggak kalah pecah pecah rusak rusak saking lucunya Mm-hmm.